Hola, hoy estamos en los infiernos de Beppu. Eh, ¿Qué son los infiernos de Beppu? Pues una serie de jigokus que son como unas aguas termales súper calientes a unas temperaturas entre 90 y 100 grados en los que no te puedes bañar porque es demasiado <laughs> caliente el agua pero es muy bonito de ver y tal. Y hay pues, una ruta de unos 8 onsens de estos más importantes, jigokus, perdón, para, para que puedas visitarlos. Precios. Por 2100 puedes ver los 8, si no serían puntos cada uno, pero si vas al punto de información, además tienes, eh, te dan este ticket en el que te hace un descuento de 300 yens, que no está mal. Eh, lo que haremos ahora es, eh, nos iremos alternando de entrar cada uno en uno para no tener que pagar por dos y veremos pues la versión de cada uno de estos tipos Vamos a presentaros el primero, Shiraike Jigoku. Bastante alucinante cómo sale el humo del agua, imaginaos a la temperatura que tiene que estar. Voy a presentar el Oniyama Jigoku. ¿Qué me encontraré por aquí? Porque yo creo que hay algunos animales salvajes. Ahora os lo enseño. Bueno, pues como os había comentado, aquí hay animales salvajes, lo que pasa es que desgraciadamente no están en muy buenas condiciones, están enjaulados. Y la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estamos en un jigoku, en las aguas termales, ¿por qué aquí hay cocodrilos? Nos han dado este contabilizador de jigokus, donde ponemos sello en cada uno que entramos. Justo en la entrada hay un sello para, para cada jigoku. Estamos en el Kamadu Jigoku, y este es su, su mascota, un diablo. Es el infierno ya mi llamado. Agua para beber a 80 grados. te veríais ahora he entrado en el Umi Jigoku. Este es uno de los más grandes y más espectaculares de todos los Jigokus que vamos a ver. He tenido la suerte de que me ha tocado. Eh, aquí detrás podemos ver unas nenúfares eh, amazónicos. Eh, súper curiosos que tengo el toalla, pero si no os aseguro que me metería las piernas en esta onsen para piernas que hay en el Umi eh, Jigoku. Estamos en el Yama Jigoku, lo que ellos llaman el tercer Jigoku. Eh, aquí lo que tienen es este conjunto de, de Mishi Jigoku o más fácil para todos nosotros el Jigoku de las monjes con las cabezas afeitadas. Eso se debe a que este se caracteriza por unas eh, burbujas de barro que van apareciendo y entonces se hace la forma de las cabezas afeitadas de los monjes, como podéis ver aquí. yo no os he comentado el tema del olor que hay en este lugar, ¿no? Es como de huevos podridos, por el sulfuro, claro. Estamos en Tatsuyama Jigoku, que es el más pequeño de todos y lo único que, que lo diferencia del resto es que tiene como un geyser de unos 20 metros que cada, cada media hora más o menos eh, sale disparado hacia arriba. Vamos a intentar pillar el momento adecuado a ver si, si lo vemos. presentar yo es el Chinoike Jigoku. Aunque ahora está lloviendo bastante y no se puede apreciar bien, es rojo y dicen que es así de este color porque es muy caliente el agua de Bueno, yo no sé mucho de ciencias, pero si lo dicen,